Joe dan T dijebak dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada episode 10 yang telah tayang pada Jumat malam, penonton kembali dibuat senang dengan penayangan drama Penthouse Season 3 episode 10. Semua penonton menjadi senang karena akhirnya secara perlahan-lahan tokoh antagonis yang paling dibenci oleh penonton akhirnya mengalami kehancuran dan menerima balasan atas perbuatan jahatnya. Joe Dante yang merupakan karakter yang paling dibenci oleh penonton akhirnya mengalami kehancuran pada episode 10 drama Penthouse Season 3. Penonton dibuat tersenyum bahagia karena Joe Dante berakhir di rumah sakit jiwa di Jepang berkat kerjasama yang epik dari Hayun Chul, Jin Bun Hong dan Yo Dong Pil, serta tentu saja ada Sim Suryon dan Logan Lee yang menyusun semua rencananya. Joe Dante dibuat hancur pada episode 10 ini, dimulai dengan kemunculan Baek Jun Ki yang secara tiba-tiba di rumah Jo Dante dan mengancam Jo Dante dengan sebuah foto yang menunjukkan jika Jo Dante adalah pelaku pengeboman Logan Lee. Meskipun begitu, Jo Dante masih belum goyah dengan ancaman Baek Jun Ki itu. Selanjutnya ada Jin Bun Hong yang menunjukkan sebuah rekaman kamera dashboard yang menunjukkan jika Chon So Jin adalah pelaku pembunuhan Oh Yun Hee. Melihat rekaman tersebut, Joe dan Tae merasa terkejut sekaligus merasa ada jalan untuk menghancurkan Chon So Jin. Joe dan Tae kemudian meminta rekaman tersebut pada Jin Bun Hong, namun Jin Bun Hong menolak untuk memberikannya dan meminta bayaran sebanyak 500 miliar won untuk rekaman tersebut. Joe dan Tae pun akhirnya menyetujui hal itu, agar dia bisa menghancurkan Chon So Jin. Karena tidak punya uang, Joe Dante kemudian meminjam uang pada ketua Song sejumlah 500 miliar won untuk diberikan pada Jin Bun Hong, agar dia mendapatkan rekaman Chon So Jin yang membunuh Oh Yun Hee. Setelah mendapatkan uang tersebut, Joe Dante kemudian menghubungi Jin Bun Hong untuk menukar rekaman tersebut dengan uang. Joe Dante dan Jin Bun Hong kemudian bertemu di sebuah tempat terpencil untuk melakukan pertukaran tersebut. Jo dan T datang bersama dengan sekretaris Do sementara Jin Bun Hong diam-diam datang dengan mobil taksi yang disetir oleh Ha Yun Chul. Jin Bun Hong pun akhirnya memberikan rekaman itu pada Jo dan T namun sebelum itu Jin Bun Hong meminta uangnya ditransfer terlebih dahulu. Setelah uang itu ditransfer, dengan sigap Ha Yun Chul mengunci pintu mobil itu dan segera membius Jo dan T. Setelah itu Jin Bun Hong mengambil rekaman tersebut dan menjatuhkan Jo dan T yang tak sadarkan diri di tanah lapang. Setelah itu Hayun Chul dan Jin Bun Hong pergi meninggalkan Jo dan Tae dan sekretaris Jo. Keesokan harinya saat Jo dan Tae tersadar, stasiun TV telah memberitakan jika sebenarnya Jo dan Tae adalah pelaku pembunuhan Oh Yun Hee. Secara tak langsung Jo dan Tae juga merupakan seorang buronan dan tersangka pembunuhan Oh Yun Hee. Mengetahui dirinya menjadi buronan, Jo dan Tae dengan polosnya mau dibantu oleh Yo Dong Pil. Yodong Pil kemudian membantu Jo dan T kabur dari polisi sementara sekretaris Jo ditangkap karena merupakan kaki tangan Jo dan T. Pil kemudian membawa Jo dan T ke sebuah apartemen murah untuk bersembunyi. Namun sayangnya polisi mengetahui bila Jo dan T ada di sana. Jo dan T pun kembali kabur agar tidak tertangkap oleh polisi. Saat itulah Yodong Pil mengatakan pada Jo dan T bahwa dia telah menyiapkan sebuah kapal untuk membawa Jo dan T kabur agar tidak ditangkap. Karena takut ditangkap polisi, terlebih tak ada orang yang membantunya akhirnya Jo dan T menuruti perkataan Yo Pil dan menuju kapal yang akan membawanya pergi. Sampai di kapal itu Jo dan T diminta untuk masuk ke ruang bawah untuk bersembunyi. Namun ternyata Jo dan T dibius lagi dalam ruangan itu agar tak sadarkan diri. Setelah itu Jo dan T tersadar di rumah sakit jiwa, dan disebut dengan nama Baek Jun Ki. Joe Dante merasa kebingungan karena dia berakhir di rumah sakit jiwa dan dipanggil dengan nama Baek Jun Ki. Terlebih perawat di sana berbicara dengan Joe Dante dengan bahasa Jepang. Tak lama setelah itu Sokyung muncul di depan Joe Dante dan mengejutkannya. Apakah yang akan terjadi dengan Joe Dante selanjutnya? Apakah Joe Dante akan bisa membebaskan dirinya dari rumah sakit jiwa itu?